Assalamu alaikum hurmatli aziz yurtdoshlar hamqishloqlar mana bugun biz saltog'ol mahallasida asliboy xonadonida bana shunday kelyapmiz mana ko'ryapsizlar mana shu yerda mana shu kanalda obuna bo'lishni ko'rganingizlar bitta layklar bosib qo'ysalarni biz har kuniga yangiliklarni qishlog'imizdan qo'yib qo'yaveramiz hozir например, qilishga chunki возможно yo'q chunki internetimiz yaxshi ishlamayapti efirga shuning uchun video obzor qilamiz tomosha qilasizlar yoqsa bitta layklarni bosib qo'yinglar yaxshi yaxshi kommentariyalar yozinglar Oh no, no. Oh, <laughs>